corazón. tanto rame rame kala ben bedena kerap ben sape benyareng manca pada sape buru tuli buru roa sape nala acecer ela ekera senempa sambi atandeng atena nekat sape angsal ngening nyalet eh sape mingkir tuli mingkir eh sape mingkir kang maa buleko senyarea ate kerong buleko tade pade seang malam dikadu gaton pei kajun junna tae pasapá love. bintang tep ngaretep langit na perse ma pernah alam kata na dari tengkengan ombak na potek kita bengal inang alesan darat kelaben bereng tegangan Pornama epeng kirsereng Cacena tera terkatara Aduh pernah ongkong